Хочешь окунуться в атмосферу любви и успеха и стать частью легендарного проекта? Теперь нас более 700 тысяч. И мы готовы показать, как выглядит победа. Компания Global Trend представляет... bunga kelib qolishimni sababi boshida judayam man qiynalganman ikkita yuragim osilib tushib qolganda постельный rejimdan turmaganman uch oy to'rt oy постельda qolib ketardim man mahalla komitetida ham ishlardim uch qolib ketganimdan keyin e, toshkentdan shunaqa doktorlar kelibdi yuringlar deyishdi chaqirishdi xullas shularni ichib mani o'zimni почечный давление judayam baland bo'lardi yurishda turishda iloji yo'q oltita bolam bor ikkita qizim bor to'rtta o'g'lim bor ularni uylash kerak joylash kerak turmang yotmang bunaqa qilib yuringlar deb mahallamizda raisimiz bilan sekretarimiz chaqirishganda men shularni tayfiga yetib xudo olo yomon chiqmadi shularni olib ichib mana xudoga shukur hozir sog'pa sog'man yashang asablarim ham charchab qoluvdi yaqinda hozir ichganimga ikki oy bo'ldi lekin tugadi ichib bo'ldimu oddiy mana gazsiz suvni ichsam yana shunaqa narsaga suyunyapmanki yana lechение qilib boryapti aytdimki значит ichidan shunaqa saqlanish bo'lar ekanki mm. bu mahsulot keyingi bo'lajak kasalingizni ham yana tozalab yuboradi tozalab yuboradi judayam asablarim tinchlandi juda ham asabiylashyapti o'zim endi man og'ir kasallar bu ishlaydigan bo'lib oldim keyin bularni natijani yaxshi ko'rganimdan keyin andijonga borib o'zimni xususan o'zimni pulimga частный bo'lsa ham o'qib oldim o'qib hozir больница отказ degan qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar ishlayapman man shunaqaman deb aytishga uyalaman xijolat bo'laman lekin doktorlar farg'ona qolmaydi andijon qolmaydi boshqa qolmaydi ketishadi o'zlari regionlarda umuman qishloqni bilmaslik qishloqda qarindoshimni hmm. tanish bilishim yo'qdi hozir qaysi regionda qosim va gulnora mutaxassis desa hammasi уже tanishadi chevarligimdan hmm. tanishsam o'zi chevarchilikda o'qituvchilik qilardim hmm. o'ninchi yil madaniyatda kursda dars bergandim hozir ham chevarchiligimni ham tashlamayman ertalabdan kechqurungacha doktorligimga borib kelaman kechqurun o'zimda ham uyqusizlik bo'lib yaqindan beri e, faqat tikish tikib o'tirardim uyqu kam menda ham uyqu yo'q ekan menda boshlab qo'yadi bir yarim keyin uyqu kelmaydi asablaringizni tinchlantirar ekan qani asabchaqoq qo'yarkan ruhiyatingizni ko'tarar ekan yo'qim yo'q yetishmagan vitaminlarni rosa ham yetkazar ekan hozir ham doktorlarimiz kelishadi gulnora misol hozir mana man ellik beshga kirdim allohga beada shukur pensiyadaman hech kim o'rtoqlarimni ko'rsak e, farqimiz judayam katta nimaga unaqa deyishadi chunki tabiiy narsa zo'r narsa zo'r narsada tabiiy narsa quvvatlanadi qari edi и бодрый qiladi kecha kunduz ishqimiz kelaveradi hmm. kelinimdan ko'ra ham bolalarimdan ko'ra ham ish qilaveramanda da harakatman qo'lida yashaymiz akulga ham kirib ish qilaveraman hamma narsalar qilaveraman kulshadiki qayerdan shuncha ish keladi sizga endi qilgim kelaveradi harakat lekin misol mana jismoniy ish yaxshida sog'lom yurasiz fizkultura qilgan ham yaxshi qon yurishadida kataraktada ishlayapman hali kelinda judayam mana nigohim o'zlari guvohlar to'rtta million ketadi deb million ketmadi ollohga beadad shukur ana shu bilan yaxshi bo'lib qoldilar ular hozir ancha yaxshilar xudoga shukur aytadi olloh o'zingga shukur ortiqcha pul chiqarmaysizlar judayam yaxshi keyin buyrakda lipus kasal deydi buyrak atkaz qilib siydik tanaga ketadi hmm. fil oyoq degan rossiya oyoq ayadan ham o'zlari bemalol chiqyaptilar yozilishga bemalol o'zlari turib hozir oyoqlari kichrayib qoldi allohga yerdan shukur foydasi yaxshi ekan yaxshi natija beryapti umurtqa grishalarida judayam yaxshi natija foyda zo'r ekan keyin buni glaukomma borku tomirlar ko'zlarda tomir qurishi bo'ladi ana shu glaukomma bo'lar ekan lekin ana shunda ham yaxshi bo'lyapti bitta kampirim borlar ahli judayam bular yoshlari kattayu lekin ahlilari judayam bitta xizmatchini bolalar ekan olib ketdilar unda ham ham o'zlarini farzandlarini tanımasınlar. Hozir shunaqa o'zlarini qayerga borayotganlarini, bolani otasilarini bilmasliklari eslardan chiqarib qo'yganlar. Endi e, Eshmatxon, Toshmatxon уже aytyaptilar, nima qilishni aytyaptilar. E, keyin anaqa paliatritda Rossiyada yaxshi natija beryapti. Nima qildi? Revmatizmda e, juda ham yaxshi natija oldik. yana qaysini oldim rossiya lekin qay shunaqa kasal bo'lishdan qat'iy nazar aytsalaring vitiligada ishlayman vitiligada zo'r natija olyapti psoriazda ham yaxshi natija beryapti keyin yana kamal yaradir ekan o'shalarda ham zo'r natija berdi haligi e, bel yaradirkan toshmalar bo'lar ekan Ashularda shularda ham zo'r hmm. badanda ham toshma bo'larmikan sepsizlar bor yiringda e, tanalarda marta yiringlar bo'yinki bo'g'inlarga ham yaxshi ekan shu organizm hmm. hamma yoqda anaqa для judayam yaxshi semirib ketgan hmm. semirib hmm. ketganlar men ham buyrakdagi tosh tuzlarni eritib o'tdagida dimlanishini ochilishida yaxshi o'pkadagi nimadagi o'tpagdagi toshlarni maydalab tushirishga yaxshi judayam xudoga olamiz lekin harakat qilinglar ichinglar oldin o'zlaring ichinglar o'zlaring ichsalaringina ichib ishonch qabul qilib boshqalarga tavsiya qilamiz qo'limizda telefon bor tarqatamiz biz ham yo'q judayam agar qarindoshlar qarindoshlarda borda kasallar qarindoshlarda shunaqa kasallar ko'pda tarqatamiz shunaqa qilib shahri borlarda judayam yaxshi brenderlar bor bizni qarindoshlarda budam buqoqlarda ham yaxshi natija beryapti dcplar borku ekran tug'ilgan bolalarda o'shanda ham judayam yaxshi lekin bilasizlarmi davnada ahli zaifida e, davna davnaligicha qoladi lekin aqlli davna bor aqlsizi bor aqlsiziga bersalaring aqlli qilib qo'yadi ana hmm. shunaqa lekin judayam mahsulotimiz yaxshi yaxshiki ichib ko'ringlar o'zlaringni og'risa og'riyapti demanglar lekin harakat qilaveringlar to'xtab qolmanglar hmm. chunki og'riyapti deb to'xtab qolsalaring og'rig'idan qolib ketasizlar ixlos ixlos qilish kerak ixlos qilib turib og'risa ham ichaversalaring o'zi og'riganini bosib o'zi tuzatib ketaverar ekan hmm. qay mahsulotni berib yursiz peshak rahmat qaysi mahsulotni ichirasiz ha nana texnologiya tayyorlangan periodka luks bilan vitaminli lukslar beryapmiz hmm. yaqinroq olib keling lekin shuni o'zi yaqinroq olib kelib hamma narsa qanaqa narsalar nima qiladigan bo'lsa o'sha narsalarni yetkazib beryapti immunitetni ko'taradi kalsiyni yetkazib beradi gemoglobin oshirib beradi qanaqa narsalar bo'lsa e, mikroelementlarni yetkazib beryapti tirik suv qilib beryapti ichayotgan suvlarimizni hamma narsani yetkazib beryapti ой yashasin ты с нами а значит ты победитель